Хай Metalhead, желает успеха тебе, Макс Вехауф. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Это, говорит, мой джи... проект Диджей Колдун. Дебютный альбом. Задумался, как пародия на Хумада Грануху. это только его другая часть немного. Ну, короче, пародия на порно грань всякие группы. Какие-то старые эти самые. Так, вот получил посылочку с Киева от такого человека на фростере Twin Pigs. Мне все было интересно, что это за перец. Вот он мне прислал диск. Вот, сейчас мы будем делать скрытие посылки. смотрим. Запаковано, конечно, так, так себе. Вот один диск. Ну, в принципе, вроде нормально запаковал. Хлопец профессионал своего дела. Так, как же вот пере это вскрыть? Где у него кнопка Урий? <laughs> А вот где. делаем, так сказать, надрезик. Thank you. отлично. Вроде бы да. А, профессионально. О. О, тут даже <laughs> пометили меня, он как Войхол. Ну да, запечатанный, да. для себя, поэтому будем сейчас делать вскрытие. Кулечек подготовил. Где у него тут кнопка? Давно я не получал запечатанных дисков. Честно говоря, уже заб, забыл, как это делается. В этом году, по-моему, запечатанных еще не, по, не получал. Блин, сейчас ножик возьму. Ножички специально обученные. О. Действительно, запечатаны. Ну, не знаю, где он там запечатан. Маникюрными ножницами, скажу. А, диск идеальный. Наконец-то у меня этот альбомчик. О, диск есть. Ага, как он пахнет, как девственница. FPI есть. Ну что, состояние идеальное, понятно, новое. Раритет. Наконец-то он у меня есть. Вот. Буклетик сейчас посмотрим. Чем отличается от Мунрекас, например. Опа. Пахнет как. Ну, ничем не отличается, то же самое. Ничем не отличается. ничем не отличается. Да, рекомендую покупать вот Twin Peaks. Мой ник, вот он, вот. Мой ник Warhol. Меня тоже покупайте, я тоже продаю. Ну, в последнее время мне что, вообще мало кто что покупает. Вот, видно, уже ничего не осталось что людям надо. Вот. Ну вот, теперь у меня есть мечта. Наконец-то. Самый лучший альбом этой Чака Шульдинера, я считаю, самый лучший, самая лучшая его работа. Не последняя, а ну, пред предпоследняя, наверное. Вот для него новый, так сказать, кулечек. Блин, это шиты новые кульки. Опа. Вот. готово. Супер. Теперь у меня еще Лепрузи альбом достать. Либо на фирме, либо на лицензии будет все супер-пупер. Все. Покупаю на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Покупаю Twin Peaks. Все, пока-пока.